ассаламу алейкум геннадий шиповскийге керей сайлау сайлауұлынан өтініш мен қызылорда облысы арал ауданы сексеуіл кентінің азаматымын мен жауқазын балабақшасында 2018-ден бастап қарауыл қызметін атқарған болатынмын мен сәңкубаева күміс меңгерушісі мені заңсыз жұмысқа бармады қылып бұрмалап жұмыстан шығарып жіберіп отыр бас воскресеньеге келмеді деп біз суббота воскресенье тұрмаған күніміз болған жоқ сентя 2018-ден 2019-дан бастап сентябрь айына біз басшымен мен жұмысшының арасында келісім болып октябрь айына дейін жұмыс жасаған болатынбыз сол октябрь айында өз жалақымызды ғана алдық сегіз мың теңге ғана ақша сол 78 мың теңге ақшаны бергеннен кейін бізге суббота воскресеньеге ақшаны төлейін дегеніңіз қайда деп меңгеруші санкубаева күміске барғанымызда білгендеріңізден қалмаңыз бюджетте ақша жоқ не қылсаңыздар оқыңыз деп бізді бет бақтырмады 2020-ның наурыз айында мені жұмыс үстінде тұрған жерімнен жұмыстан босатып жіберді мен енді санкубаева күміс меңгерушісі менің енді жұмыстан шығарылды деген қағазымызды беріңіз десем үйіңізге қайта беріңіз ертең пошта арқылы жіберемін дейді ал орада мен кетіп қалсам мені жұмысқа бармады қылып прогул қылып жіберейік тұр қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз арал ауданында сотта сегіз сот болып тұр прокуратурадан бір адам болған жоқ қызылорда облысында жиырма минутте тағдырым шешіп жатыр арал ауданының сотының шешімін қолдаймыз деп сонда Геннадий шиповский мырза қара халық осылай төмендей бере ма сіздер осы халықтың жағдайын істейін деп отырған жоқсыздар ма жоғарыда сіз міне біз сізге өтініш білдірген болатынбыз сол өтінішімізді сіз шаукент мырзаға серік жамбылұлы Шаукент мырзаға сіз өтінішімізді қаралсын деп берген болатынсыз а шаукент мырзаның шәукет мырзаның мынада орынбасары ежі біржан біржановтың біржановтан бізге жауап келіп тұр ол жауап субъектіге байланысты шағын жаңағы микро неге байланысты ол да тексеруге болмайды ә, сотқа беріңіздер деп а жоғарғы сотқа берсек ә, сіздердің арыздарыңыз дұрыс емес адвокатымыз жатса ол арыздарын дұрыс емес сонда біз қайда барамыз енді шиповский мырза геннадий шиповский мырза мына халықтың бізді тыңдайтын бір жоғарыда басшы бар ма өзі а бұл неді өтінішті де д орынбасарыңыздан жаңа батсалар алып тұр тұрғанда д қолдайып сіздің орынбасарыңыздан алып тұр бұл қағазымызды бір айдан астам уақыт өтті уже міне өзіміз тартып алғандай қылып болып отырмық жақта заңдылық қайда мен жеті баламды жақтан жеткіземін енді жаққа барамын мен енді қара халықтың сөзін тыңдайын деп отырған жоқсыздар ма бес жылдық кредитім бар жұмысқа алынбаймын мен енді алпыс бесінші бап бірінші елу екінші бап бірінші тармағымен жұмыстан шығарып жіберіп отыр конституциямызда адамның бірінші құқықсы. неге сіз соны сіздер дұрыстап қарамайсыздар неге осы халықты өйстіп ашуландырасыздар біздің не жазығымыз бар ішімдік ішкен жоқпыз иә іштен бірдеңе ұрлатқан жоқпыз ал жұмысшылар іште жұмысшылар жүр салкубаева күміс меңгеруші бәрін көріп отыр ішімдік ішеп бізге жұмысқа келмеді ол куә болып отыр әділдік қайда бубаева күміске барып меңгерушісіне е ана куә болған адамдарыңыз арақ ішіп жүр десек білгендеріңнен қалма білгеніңді істе дейді маған соншама менің құқығым тапталғаныма мен балдарымды қалай жеткіземін енді мен жеті баламды қалай жеткіземін мен мен қайда барамын енді ауылдық жерде жұмыс табу қиын халықтың мұқтажын тыңдайтын басшы бар ма халықты ашуландырып сіздер осы тұрғанда шыны керек осындай мен ашуға міндім өзімен жазығымыз жоқ біздің деген сонда адам суббота воскресенье жалақысын сұраса да жұмыстан шығарып жібере бере ма бірде жиырма бес үкіметтің уәдесі қайда төленеді деген қасым жомарт тоқаев кеменұлы осы коронавирус уақытында ешқандай жұмысшы жұмыстан босатылмасын деген уәдесі қайда геннадий чепаский мырза мен түбегейлі осы өтінішімізді орындауыңызды сұраймын әділдік керек бізге әділдік бір заңгерлерден жібересіздер ма ну тексертіңіздер ішті субъектіге байланысты ә, шағын микрокредитке байланысты мына тексеруге болмайды деген үкім шығып тұр мына сіздерден жаңағы серік жамбылұлы шаукеновтен қалай болғаны ал президенттік әкімшілігіне жазсақ ә, тексерілсін деген оны қызылорда облысы қызылорда облысы жемқорлық министерствосы қозғалмай отыр қарамайды болса сонда біз кімге сенеміз енді ал сіздерге қалса субъектіге байланысты тексеруге болмайды дейді сол неге жаңағы нұр қаласы президенттік әкімшілігіне жазсақ олар қызылорда облысы жемқорлық министерствосіне жіберіп отыр олар қаралады дейді ал қызылорда облысы жемқорлықтың жемқорлық министерствосы қарамай отыр енді қайда барамыз енді кімдікі әділ кімдікі әділсіз біз ішпей жемей сонда біздің осылай жұмыссыз қала береміз осында біздің кредитімізді кім төлеп береді мына бағдарымды мен қалай жеткіземін осы түсінбедік түбегейлі менің шиповский мырза мына түбегейлі менің шаруамды шешіп беруіңізді сұраймын менің жазбаған жерім жоқ жоғары сотқа да жаздық жоғарғы сотқа жазсақ сіздердің арыздарыңыз түсініксіз дейді адвокатымыз жазса арыздарыңыз түсініксіз дейді енді біз кімге барамыз енді кімге жазамыз енді қай жаққа барамыз енді геннадий чебовский мырза енді бұл болмайтын болса мен точно ашық жарылаймын мен кеше айтқаным айтқан міне мен енді мен баратын бар, баратын жерім жоқ басатын тауым жоқ міне маған әділдік керек субботу воскресеньеге еңбегімізді сұрасақ та жұмыстан шығып кете береміз сонда үкіметтің бөліп жатқан бюджеттің қаржысы қайда сонда бізге соны сұрасақ та жасыттыңыз ба осыны орындауыңызды сұраймыз типовский мырза